Otrzymałem od Was wiele pytań, czy płyty tego typu, płyty gresowe, Seal metr na 3 metry, czy metr na metr, czy 50 na 150 cm e, nie mają brzegów, które tną. Właśnie teraz Wam zaprezentuję, że mimo iż są to płyty przycinane pod kątem prostym, nie mają absolutnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. oczywiście do przenoszenia płyt metr na 3 metry, tak jak tutaj widzicie za mną ogromną płytę. E, zalecane jest e, używanie odpowiednich narzędzi, odpowiednich narzędzi jak e, przystawki, które się stosuje na przykład do szkła. Montujemy na powierzchni i tą płytę w dwie osoby, najlepiej dwie osoby, przenosimy, transportujemy do miejsca, będzie po prostu ułożona. Natomiast płyty mniejsze, metr na metr, czy 50 na 150, które zobaczycie tutaj za mną. No właśnie, to są te. Są to płyty 50 e, na 150, e, dokładnie z tych samych kolekcji, czyli Wood Strips, e, Biston, Mur i Breccia. Mamy też monokolory wykonane w pełnej masie, natomiast jest to gres w tym przypadku Biston, Mur, Breccia, E, wood stripes są to rzeczy robione w technologii cyfrowej, dlatego powierzchnia jest zróżnicowana. E, pokażę Wam na przykład e, przykładowo tutaj powierzchnię wykonaną właśnie płyta 3 mm, która ma, jest wykonana w monokolorze. Monokolory mają to do siebie. Teraz tutaj pokażę przykładowa mozaika montowana na siatce z włókna szklanego. Jak widzicie monokolory są produkowane w pełnej masie. Grubość płyty 3 mm. Dodatkowo płyty kresowe 3 mm są określane mianem 3, gdyż wszystkie kolory są wzmacniane włóknem szklanym. Dzięki temu płyta może być też układana na podłodze bez dodatkowych wzmocnień. Oprócz blatów, blatów stołowych e, czy też kuchennych, płyty gresowe Silceramikę można też zastosować na schodach, tak jak tutaj w tym przypadku schody w firmie, są wykonane z kolorem snow i brzegi wykończone listwą aluminiową. Jeśli macie do mnie jeszcze jakieś inne pytania związane z płytami kresowymi, czy też stykami kwarcowymi, silceramikę, bardzo proszę o zostawianie komentarzy pod tym filmem, ewentualnie pod moim adresem przez stronę internetową www.oskarjursza.com. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!